我有。 Սազավորած եւ այնոցիկ, որ կնդովանյամ սրբո եկեղեցվո է, հակավորությունը, հզորությունը, զորությունը, հարազատ վերևերի եւ զաներեւույթ ճշնամի ի սահմանած մերոց եւ Չենք պատկերացրել, որ մի անգամից մի ակնթարթում կարող էին ռմբակոծել մեզ վրա։ Եվ առավոտյան մարդիկ քնած։ Պատկերացրեք, դա կատարվել ինչ որ մի պետության տեղ։ Ինչպիսի իրավիճակում կլիներ։ Դա մենք չենք հասարակ եւ իբնամուտենես մեր մեր նկուղներում, հա, չէ, դե դիջ նկուղներում մեծացրել ենք մեր երեխաներին։ Հիմա իմ տղաս 25 տարեկան նույն անցել է այդ ճանապարհը բայց ես չեմ ուզում չեմ ուզում ուզում եմ ապրել խաղաղ երջանի որ เป զի լիանա իմ թորնիկներով ուսում եք you know uh, i can say you that it's not religion war always have a new nuance. It's a more, more and more geopolitical war. It's not only war about or for Karabakh. It's a war, uh, it's a competition now between Turkey and Russia. Who will rule, rule in South Caucasus and in Caucasus? Առաջին ես այն տեսա, որ սամայոտը եկել է, մեկ էլ տեսա պայթեցրել, որ ռումբը գցել է, մենք ենտեղս մուչվեստը եկա, եկաց այստեղ արդեն պայթած։ Սովորականի պես մի քանի օր արդեն տեղ եք մնում էլի։ Գնացինք խախանդվեր էլի, գնացինք տուն հաց բան վերցրինք, որ գայինք։ Մի 15 րոպե առաջ նոր տնից եկինք տեղ։ Էս աղջիկնար երեխեքը ու ես։ Ա, մեկ էլ կիսուրուս։ Կիսուրուս երեխեքի հետ նստած էր ու այդ վերևի մասը փլվեց գխներից։ Հա երեխաներն հիմա մեկտարել կեն ապաստարանը մենտեղ, բայց այն ապաստարանը հիմա այնտեղ խոզերն էլ չմնալ այնտեղ։ Չգիտեմ, վախենում եմ ստեղել խփեն, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ MOU-ս անգամ որտեղ է գնալու, չգիտեմ։ And then we don't know where we are. երզաներևույթ թշնամին, իսահմանած մերոց և իբնակութեներ։ Փրկյաս մեզ իհրույն հավիտենից և քեզ փառք հավիտյաս ամեն Almighty God give, give us peace save our people encourage our people please help us That's what I uh, <laughs> asking my God Եվ քեզ փառք Lord, it with your